Всем привет! Взяли в работу Lexus RX для нового проекта, плюс большой перечень доработок. В первую очередь, конечно, будем снимать все это великолепие, плюс будем снимать э, заборную сетку, всеми любимую. Странное, конечно, решение, но SR Global все это исправит. Основным ключом будет новый рестайлинг. Это самый экзотический рестайлинг э, для Lexus RX, Lexus Goemon. Конечно же, полный комплект плюс интеграция с карбоном. Также мы избавимся от этого скучного цвета, но об этом немного позже. Хватит тут видосы снимать, пора работать. Да, кстати, не забудьте подписаться на наш профиль, чтобы не пропустить самое интересное. И заодно посмотрите, как мы задаем уровень качества в нашей работе.